नमस्कार basics of system administration with Linux spoken ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी यी कमाण्डहरु सिक्ने छौं adduser su usermod userdel id du df म यो ट्युटोरियलको लागि उबुन्टु 10.10 प्रयोग गर्दै छु पूर्वाधारको रूपमा कृपया general purpose utilities in Linux spoken tutorial हेर्नुहोला जुन यो वेबसाइटमा उपलब्ध छ देखाइएका कमाण्डहरु एक्जिक्युट गर्न तपाईसँग एडमिन अधिकार हुनुपर्छ पहिले एउटा नयाँ युजर कसरी बनाउने हेरौं एड्युजर कमान्डले हाम्रो लागि अधिकार सहितको एउटा युजर लगइन बनाउँछ हामी सुडो कमान्डको सहयोगले कुनै पनि युजर एकाउन्ट थप्न सक्छौं म सुडो कमान्डको बारेमा छोटो वर्णन गर्दैछु sudo सुडो कमान्डले प्रशासकीय युजरलाई कुनै कमान्ड सुपर युजरको रूपमा एक्जिक्युट गर्न दिन्छ सुडो कमान्डमा धेरै विकल्पहरू छन् हामी यो ट्युटोरियलमा अघि बढ्दै जाँदा विकल्पहरूको बारेमा जान्ने छौं अब एउटा न्यू युजर बनाउन सिकौं तपाईको किबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट र टी कीहरू एकैचोटि थिची टर्मिनल खोल्नुहोस् मैले यहाँ पहिले नै टर्मिनल खोलिसकेकी छु यहाँ कमाण्ड टाइप गर्नुहोस् sudo स्पेस user र इन्टर थिच्नुहोस् तपाईसँग एउटा पासवर्ड मागिनेछ म यहाँ एडमिन पासवर्ड दिन्छु र इन्टर गर्छु टर्मिनलमा टाइप गरिएको पासवर्ड देखिदैन त्यसैले हामीले ध्यान दिएर पासवर्ड टाइप गर्नुपर्छ फेरि एकचोटी एउटा मेसेज देखाइन्छ user only one or two names allowed. त्यसैले एउटा डक नामक नया युजर अकाउन्ट खोलौं कमाण्ड टाइप गर्नुहोस् sudo space user space duck र इन्टर थिच्नुहोस् हामीले डक नामक नया युजर बनाएका छौं एउटा नयाँ युजर बनाउँदा युजरको लागि एउटा छुट्टै होम डाइरेक्टरी पनि बनेको छ यो ध्यान दिनुहोस् कि हामीसँग डक युजरको नयाँ पासवर्ड मागिनेछ तपाईले चाहेको पासवर्ड टाइप गर्नुहोस् म नयाँ पासवर्डमा डुक डक टाइप गर्दै छु र इन्टर गर्छु फेरि नयाँ पासवर्ड टाइप गर्नुहोस् पासवर्ड सुरक्षा र पक्का गर्नको लागि चोटी मागिन्छ अब हाम्रो नयाँ पासवर्ड अपडेट भएको छ हामीसँग अरू विवरण पनि मागिनेछ तर म अहिलेको लागि फुल नेममा सिके डक लेख्छु र इन्टर थिची बाँकी विवरण खाली छोड्दैछु इन्टर गरौँ म यसलाई y इन्टर गरी पक्का गर्दै छु यसले सबै जानकारी सही छ भनी पक्का गर्छ अब युजर अकाउन्ट बनेको छ छैन जाँचौं यसो गर्न कृपया कमाण्ड प्रम्प्टमा टाइप गरौँ ls स्पेस स्ल्यास होम र इन्टर गर्नुहोस् होम फोल्डरमा भएका युजरको सूची हेर्न ls कमाण्ड प्रयोग गरिन्छ र यहाँ हाम्रो नयाँ बनाइएको डक नामक युजर छ म स्लाइडमा फर्किदै छु अब अर्को कमाण्ड एसयु हो एसयु मतलब स्विच युजर हो यो कमाण्ड करेन्ट युजरबाट अर्को युजरमा जान उपयोगी हुन्छ अब टर्मिनलमा जाउँ कमाण्ड इन्टर गरौँ टर्मिनलमा su, space hyphen space duck र इन्टर थिच्नुहोस् तपाईसँग एउटा पासवर्ड मागिनेछ म यहाँ डक युजरको पासवर्ड टाइप गर्दैछु जुन सम्झनुहोस् कि डक आफै थियो कृपया ध्यान दिनुहोस् टर्मिनल पहिलेको युजरबाट नयाँ युजरमा जान्छ जुन अहिलेको लागि डक छ यो युजरबाट लगआउट गर्न टाइप गर्नुहोस् लगआउट र इन्टर गर्नुहोस् अब टर्मिनल करेन्ट युजर डकबाट पहिलेको युजर अकाउन्टमा फर्किन्छ जुन बिनहाई हो अब मोड कमान्डको बारेमा जानौ युजर मोड कमान्ड एउटा सुपर युजर वा रुट युजरले अन्य युजरको सेटिङ बदल्न सक्छ जस्तै पासवर्डलाई पासवर्ड नभएको वा खाली बनाउनुहोस् युजर अकाउन्ट निष्क्रिय बनाउने मिति देखाउनुहोस् यो कमाण्ड प्रयोग गरौँ र हेरौं अब म टर्मिनलमा जाँदै छु युजर एकाउन्ट डक निष्क्रिय हुने मिति राख्नुहोस् यहाँ कमाण्ड प्रम्प्टमा टाइप गर्नुहोस् sudo space mod space hyphen e space 2012 hyphen 12 hyphen 27 space डक र इन्टर थिच्नुहोस् यहाँ हाइफन ई e विकल्पको सहयोगले युजर अकाउन्टको एक्सपायरी डेट कमाण्डमा दिए जस्तै सेट भएको छ अब तपाईले डक युजर अकाउन्टको लागि एउटा एक्सपायरी डेट सेट गर्नु भएको छ अब युआइडी र जीआईडी कमाण्डको बारेमा कुरा गरौ आइडी कमाण्ड सबै युजरहरू र ग्रुपको आइडेन्टिटी जाँच्न प्रयोग गरिन्छ युजरको आइडेन्टिटी बारेमा जान्न हामी id space hyphen u प्रयोग गर्छौं ग्रुप युजरको को बारेमा थाहा पाउन हामी id space hyphen g प्रयोग गर्छौं अब यसमा काम गरौ टर्मिनलमा यो टाइप गरौ id र इन्टर गर्नुहोस् अब हामी हामीले प्रयोग गरिरहेको सिस्टमको युजर आइडी र ग्रुप आइडी देख्न सक्छौं युजर आइडी मात्र पाउन हामी हाइफन u विकल्प प्रयोग गर्छौं कमाण्ड टाइप गरौ id स्पेस हाइफन u र इन्टर गरौ अब हामी खाली युजर आइडी मात्र देख्न सक्छौं तर यदि हामीलाई युजरको नाम थाहा पाउनु छ भने के गर्ने त्यो पत्ता लगाउन हामी टाइप गर्नेछौं टर्मिनलमा id space hyphen n space hyphen u र इन्टर गर्नुहोस् अब हामी युजरको आईडी को सट्टामा नाम देख्न सक्छौं अब ग्रुप आईडी को लागि कमाण्ड जानौं टाइप गरौँ आईडी स्पेस हाइफन g यहाँ हामी ग्रुप आईडी देख्न सक्छौं यदि हामी सबै करेन्ट युजर ग्रुप आईडी हेर्न चाहन्छौं भने टाइप गरौ ID space hyphen capital G र इन्टर थिच्नुहोस् ध्यान दिनुहोस् कि मैले जी मा टाइप गरेकी छु नतिजा आफै हेर्नुहोस् अब एउटा युजर अकाउन्ट कसरी मेट्ने हेरौ यसको लागि हामी युजरडेल कमान्ड प्रयोग गर्छौं हामी एउटा युजर अकाउन्ट युजर डेल कमाण्डको सहयोगले स्थायी रूपमा मेट्न सक्छौं यसलाई टर्मिनलमा हेरौं यहाँ टाइप गर्नुहोस् sudo space del space hyphen r स्पेस doc मैले हाइफन r विकल्प प्रयोग गरेकी छु यो युजरलाई उसको होम डाइरेक्टरी सहित हटाउन हो अब इन्टर थिचौं र के हुन्छ हेरौं अब डक युजर मेटिएको छ यसलाई टाइप गरेर जाचौं ls स्पेस स्ल्यास होम र इन्टर थिचौं हामी युजर अकाउन्ट डक मेटिएको छौं म अब स्लाइडमा फर्किदै छु लिनक्स सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसनमा केही उपयोगी कमान्डहरू df र du हुन् डीए कमाण्डले डिस्कमा उपलब्ध फ्री स्पेसको रिपोर्ट दिन्छ र du कमाण्डले डिस्कमा उपलब्ध एउटा लिएको स्पेस रिपोर्ट दिन्छ कृपया यी दुई कमान्डहरू प्रयोग गर्नुहोस् र कार्यको रूपमा एउटा आउटपुट पत्ता लगाउनुहोस् टर्मिनलमा जाऊ म तपाईलाई df कमाण्डसँग प्रयोग गरिने केही उपयोगी विकल्पहरूको बारेमा जानकारी जानकारी दिनेछु कृपया टाइप गर्नुहोस् df स्पेस हाइफन h र इन्टर गर्नुहोस् यहाँ यसले फाइल सिस्टम साइज प्रयोग गरिएको स्पेस देखाउँछ यसले ह्युमन रिडेबल फर्मेटमा राखिएको स्पेस पनि देखाउँछ अब कमाण्ड कमाण्डसँग केही विकल्पहरू प्रयोग गरी हेरौं यो समयमा म मान्छु कि तपाईले तपाईको होम फोल्डरमा केही टेक्स्ट फाइलहरू बनाउनु भएको छ यदि छैन भने कृपया general purpose utility in Linux tutorial होला मैले पहिले नै कमाण्ड एक्जिक्युट गर्न होम डाइरेक्टरीमा केही टेक्स्ट फाइलहरू बनाएकी छु टर्मिनलमा यो टाइप गरी होम फोल्डरमा जानुहोस् सीडी स्पेस स्ल्याश होम र इन्टर गर्नुहोस् अनि टाइप गर्नुहोस् du, space hyphen s space asterisk dot, txt, र इन्टर गर्नुहोस् यो कमान्डले तपाईलाई डाइरेक्टरीमा उपलब्ध टीएक्सटी फाइलहरु र तिनीहरुको सहितको रिपोर्ट दिन्छ कार्यको रूपमा कमाण्ड प्रम्प्टमा टाइप गर्नुहोस् du space hyphen ch space asterisk dot TXT र के हुन्छ हेर्नुहोस् म अब स्लाइडमा फर्किदै छु हामीले सिकेका कुरा एउटा नयाँ युजर बनाउन एड एड्युजर कमाण्ड एउटा युजरबाट अर्कोमा जान su command user account setting बदल्न user mod command user account मेट्न युजरडेल कमाण्ड युजर आइडी र ग्रुप आइडी को बारेमा जानकारी लिन ID command file system size जाँच्न डीए कमाण्ड एउटा फाइलले ओगटेको स्पेस जाँच्न डु कमाण्ड यसले हामीलाई बेसिक्स अफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन को अन्त्यमा ल्याएको छ यो URL मा उपलब्ध भिडियोले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको संक्षेपीकरण गर्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ हामी स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी वर्कशप सञ्चालन अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र पनि प्रदान गर्छौं national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको spoken tutorial talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो थप जानकारी यो URL मा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ र कारखाना नेपालबाट म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद